Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la 5G, ce nouveau réseau sans fil de télécommunication, mais aussi on va démystifier le mythe selon lequel le nouveau réseau 5G pourrait propager la COVID-19. Est-ce que la 5G peut propager la COVID-19? C'est ce que plusieurs groupes pensent à travers le monde. Même que plusieurs tours de télécommunications ont été incendiés pour protester contre l'installation du nouveau réseau 5G. Donc, on va discuter du réseau 5G purement théorique et nouveau technique avant de parler euh, du réseau 5G au niveau des impacts sur la santé. Et même commençons par définir qu'est-ce que le réseau 5G. Le nouveau réseau 5G, c'est un nouveau réseau, donc cinquième génération du réseau sans fil de télécommunication pour les données et la voix et ce nouveau réseau va s'implémenter dans les prochaines années. Il faut savoir que si c'est le cinquième réseau, donc ça veut nécessairement dire qu'il y a eu quatre versions antérieures, donc le 1G, 2G, 3G et 4G. Cette nouvelle version vient euh, succéder au réseau 4G qui est présentement en place euh, un peu partout dans le monde. Donc nécessairement, ce n'est pas simplement des aspects uniquement techniques qui ont été engendrés par le passé avec les anciennes versions des réseaux, c'est aussi des impacts majeurs sur l'économie et la société. Donc, commençons dans les années 80 avec la première version du réseau de télécommunications sans fil, où on a vu le jour avec la première génération, soit le 1G, qui nous permettait de transférer la voix d'un appareil à un autre de façon analogique. Ensuite, dans les années 90 est venue euh, la deuxième génération avec le transfert de la voix uniquement, encore une fois. Par contre, c'était une voix qui était numérisée en utilisant des protocoles de type CDMA. Donc, au début des années 2000, environ 10 années plus tard, a vu le jour la troisième génération du réseau de télécommunications sans fil. Cette troisième génération a eu un impact majeur sur toute la société parce que maintenant, on avait ajouté des données pour pouvoir transmettre entre différents appareils. Donc, on pouvait transmettre la voix, mais aussi des données, ce qui a fait exploser le, le marché des téléphones intelligents au début des années 2000 même que plusieurs secteurs se sont développés pour fournir des produits qui seraient connectés sur le réseau cellulaire pour pouvoir capter des données et les transmettre de façon euh, sans fil. Au début des années 2010 est venu le 4G suivi de très près du 4G LTE, soit une version avancée de la quatrième génération qui nous permettait d'avoir des vitesses beaucoup plus rapides que son prédécesseur, soit la version 3G, avec des taux de latence très faibles et une capacité d'appareil sur le réseau beaucoup plus grande. Maintenant, en 2020, on parle du réseau 5G comme le réseau le plus performant que jamais existé pour les réseaux de télécommunications sans fil. On parle de des vitesses qui sont 6 à 20 fois supérieures que son prédécesseur et des temps de latence 3 fois plus faibles. Ce qui différencie aussi le réseau 5G, c'est la bande de fréquence utilisée parce qu'il faut savoir que les quatre versions antérieures du réseau cellulaire utilisaient des bandes de fréquence inférieures à 3 GHz. Ce que ça signifie, c'est que la portée est grande. Cependant, le débit va être limité pour la bande de fréquence utilisée. Donc le 5G, pour euh, fournir un plus grand débit, va aller dans des fréquences vraiment très supérieures. Donc on vise la plage de fréquence euh, pour le 5G d'environ 1 GHz à plus de 100 GHz. Donc c'est des fréquences très très très élevées qui n'ont jamais été utilisées pour euh, un domaine commercial à grande échelle comme le 5G va le faire. Et même qu'on prévoit des avancées technologiques très majeur dans le domaine euh, de la radio sans fil. Donc le réseau 5G va être implémenté en trois paliers pour offrir une très bonne performance et une très bonne portée aussi. Donc si par exemple on est près de la tour de communication, on va avoir une fréquence d'émission très élevée pour favoriser un haut débit euh, de données. Par contre, si on est très loin de la tour euh, d'émission d'ondes, on va avoir une fréquence beaucoup plus faible puisque la propagation d'ondes se fait beaucoup mieux à très basse fréquence et euh, par contre, on a quand même un très bon débit parce que le 5G va utiliser des nouveaux systèmes d'encodage et de décodage qui va augmenter les performances du réseau. Donc, lorsqu'on parle de 5G, on pense souvent aux performances, euh, à l'infrastructure technologique qui va y avoir été imposée. Cependant, on oublie souvent la conception euh, de la technologie et cette technologie-là, comme elle est nouvelle, vu qu'on va à des fréquences supérieures aux fréquences antérieures qu'on avait sur les réseaux 4G et inférieurs, donc, le nouveau réseau 5G, comme je vous l'ai dit, va utiliser les bandes millimétriques. Donc, c'est des bandes avec la longueur d'onde qui est plus faible que 1 mm. Donc, c'est très, très, très petit et ça crée des enjeux majeurs pour la conception. Nécessairement, c'est tous des problèmes qui sont encore inconnus et qu'on va devoir résoudre pour le futur. C'est ce qui fait aussi que le nouveau réseau 5G se veut plus performant, mais aussi euh, qui va avoir un impact majeur sur la technologie en général. Donc, à titre comparatif, le réseau 2G offrait des vitesses de 0,3 Mbps. par seconde. Le réseau 3G par la suite est arrivé avec des vitesses de 7,2 Mbps. par seconde. Ensuite, le réseau 4G est arrivé avec 150 Mbps par seconde comme vitesse maximale. Et le réseau 5G se veut vraiment plus performant et plus optimiste avec des vitesses pouvant aller de 1 à 10 gigabits par seconde. Donc ça, c'est des vitesses qui sont maximales. Cependant, pour le réseau 5G, on vise des vitesses moyennes de 50 Mbps, par seconde, ce qui est énorme considérant que même les réseaux Wi-Fi avec 50 euh, Mbps, par seconde, c'est très élevé. Donc, pour ceux qui ont une petite connaissance dans les systèmes de radiofréquence, on sait très bien que plus on augmente en fréquence, la longueur d'onde va être réduite. Et pour ce qui est de l'antenne, plus la longueur d'onde est réduite, l'antenne va être plus petite aussi. Donc, plus on augmente un système en fréquence, plus la longueur d'onde est petite, et plus la longueur d'onde est petite, étant donné que c'est proportionnel à la longueur de l'antenne, plus c'est petit. Donc, c'est un avantage gagnant. Cependant, étant donné qu'on augmente en fréquence, on sait que la portée va être réduite considérablement. Et c'est un enjeu que le 5G doit faire face, puisqu'on sait très bien que dans les fréquences, dans les gigahertz, avec les ondes millimétriques, la portée va être euh, très très réduite, soit environ 500 mètres pour un système à très haut débit. Donc, nécessairement, on sait qu'on ne veut pas avoir des taux de télécommunication partout dans les secteurs résidentiels. Donc, c'est pour cette raison que les antennes 5G vont avoir un réseau plus étendu de petites bornes d'émission d'ondes qui va être sous forme de MIMO, soit Multiple Input, Multiple Output, qui va utiliser cette technologie-là de réseau pour augmenter la couverture du réseau sans fil 5G et pour pouvoir euh, atteindre plusieurs personnes. Donc nécessairement, il va avoir plus de bornes que les réseaux antérieurs qui avaient simplement des grosses tours de télécommunications. Cependant, ce réseau-là va être vraiment plus étendu en petites stations et euh, donc ils vont pouvoir gérer l'entrée des données et la sortie des données. Donc, malgré que le développement de la 5G vise quelques secteurs en particulier, dont euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les jeux vidéo, euh, les autos autonomes, les objets connectés ou même l'agriculture de précision, euh, plusieurs secteurs qui sont encore inconnus vont pouvoir voir le développement avec euh, la nouvelle arrivée du réseau 5G. Donc, plusieurs secteurs vont pouvoir offrir des produits qui sont connectés, euh, comme le réseau, par exemple, manufacturier, va pouvoir obtenir des données très précises sur sa production en temps réel avec des objets connectés. Donc, maintenant que tout ça a été dit, vous aimeriez peut-être faire partie du nouveau réseau 5G eh bien malheureusement, il va falloir attendre encore quelques mois, quelques années, surtout si vous habitez en région ou dans les banlieues, parce que le réseau 5G va s'implémenter en premier dans les grandes villes, étant donné que la portée est beaucoup plus faible, mais euh, nécessairement, il va venir aussi par la suite s'étendre dans les années à venir. Donc, il faut savoir que le réseau 4G est même pas encore implémenté partout dans le monde. Donc, avant que certaines régions puissent avoir accès au nouveau réseau 5G, ça va prendre encore quelques années. Quelques villes dans le monde ont déjà accès au nouveau réseau 5G, pour faire des tests du développement, créer des nouveaux produits et valider le fonctionnement du réseau. Lorsque le développement de la 5G va être fait dans les grands centres urbains, on va voir le réseau s'étendre et offrir une plus grande couverture. La 5G, c'est très bon au niveau technologique, ça offre des très bonnes performances, mais comment l'économie mondiale va en bénéficier? En fait, on estime qu'il va y avoir plus de 22 millions d'emplois créés pour les prochaines années en lien avec le nouveau réseau 5G et qu'il va y avoir plus de 13 000 milliards de dollars en retombées économiques. Donc nécessairement, les retombées économiques concernent l'industrie de la télécommunication, mais aussi tous les secteurs qui vont pouvoir avoir des objets connectés sur le réseau 5G. On parle d'objets connectés dans le domaine manufacturier, dans le domaine de la santé, dans le domaine agriculture. Donc tous les domaines qui vont vouloir avoir des objets connectés en temps réel vont vouloir avoir accès au réseau et ça va compter dans les retombées économiques mondiales. Donc, les chiffres que je vous ai donnés, c'est des estimés d'ici 2035 et ces estimés-là sont des estimés pessimistes. On estime que le réseau 5G va pouvoir avoir un impact majeur sur la société et pouvoir avoir des impacts beaucoup plus grands que ceux estimés. Alors maintenant que tout ça est dit, maintenant qu'on connaît tout sur le réseau 5G et euh, son implémentation, revenons à notre question initiale. Est-ce que vous croyez que le nouveau réseau 5G peut vraiment propager la COVID-19? Donc, je crois que c'est une fausse corrélation qui a été créée entre le nouveau réseau 5G et la pandémie actuelle de COVID-19. Il faut savoir que le réseau 5G n'a aucun lien avec la COVID-19 et même que ce nouveau réseau-là a été testé et implémenté bien avant euh, la pandémie actuelle. Le réseau 5G se veut pas très différent en termes d'émissions d'ondes électromagnétiques, que ces réseaux précédents, soit le réseau 1G, 2G, 3G et 4G. Les normes gouvernementales de chaque pays sont très très très strictes sur l'émission d'ondes électromagnétiques et même que les compagnies qui produisent des circuits euh, adaptés sur leur réseau 5G par exemple ou le 4G, ils vont transmettre à des puissances beaucoup moins élevées que ceux recommandés par les autorités de la santé. Il ne faut pas s'inquiéter pour le nouveau réseau 5G qui va arriver dans les prochaines années. Donc, il y a une fausse corrélation, comme je vous le dis, qui a été établie par certains groupes euh, à travers le monde liant la COVID-19 et la 5G. Cependant, aucun lien a été fait entre les deux. Il faut plutôt être optimiste, je crois, sur le nouveau réseau 5G qui va être implémenté dans les prochaines années. Donc, ça va toucher plusieurs secteurs, des secteurs qui n'ont jamais été touchés par la technologie autant que dans les années à venir, et même que ça va développer des nouveaux emplois et des retombées économiques assez importantes. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris plus sur le nouveau réseau 5G et que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et comme toujours, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.